السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو چینل ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں ابھی ایک دو دن پہلے جو زبیر بھائی ہیں جن کا چینل ہے ماشاءاللہ بہت اچھے یوٹیوبر ہیں ان کا ایک 1.2 ملین سبسکرائبر والا ایک چینل تھا جو کہ ہیک ہو چکا ہے اب یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے ان کے لیے اور سب یوٹیوبرز کے لیے کہ ہمارے جو چینل ہیں وہ سیف نہیں ہیں جتنی مرضی آپ چینل کے اوپر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن لگائیں S M S verification call verification مطلب کہ جو بھی گوگل کی طرف سے ہماری ویریفیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ویریفیکیشنز لگائی ہوئی ہیں تب بھی ہم یہ ہنڈریڈ پرسینٹ گرینٹی نہیں دے سکتے شیورٹی نہیں دے سکتے کہ جو ہمارا چینل ہے وہ سیف ہے بڑی ویریفیکیشنز کر لیں لگا کے رکھ لیں two step verification S M S verification Gmail verifications اور کوئی بھی ویریفیکیشن کر لیں بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے بھی میں نے چینلز ہیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہر ٹائپ کا جو یوٹیوبر ہے ان کے چینلز ہیک ہو رہے ہیں اور آئی ٹی کا دور ہے ہیکرز پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں یہ تو چھوٹا سا ایک یوٹیوب چینل ہے تو اب اس کا ہم نے اس چیز میں رہ کے چپ نہیں ہو جانا کہ یار یہ تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے کرنے کو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنا چینل بھی ریکور کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ٹیم سے مل کے اپنے آپ کو سیف بھی کر سکتے ہیں آنے والے وقت کے اندر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ ایک تو کوشش کریں کہ عام لیپ ٹاپ کے اوپر لاگ ان نہ ہو ایپل کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر اگر ہو سکے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر شفٹ ہو جائیں اس کے علاوہ ہو سکے تو موبائل کے اندر شفٹ ہو جائیں چاہے وہ آئی فون کا ہے یا کسی بھی کمپنی کا موبائل ہے اس سے میں نے اکثر ایک چیز نوٹ کی ہے موبائل کے اندر ہیکنگ بہت کم ہوتی ہے اور کوشش کریں جب آپ اپنا کام کر لیں اپنی ویڈیو بنا لیں اپلوڈ کر لیں تو اس سے پھر لاگ آؤٹ ہو جائیں اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا آپ کا چینل ہیک ہونے سے بچ جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ زبیر بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں ان کا نام ہے اور ان کا جو اپنا چینل ہے ون ملین کے قریب میرے خیال میں ہونے والے ہیں ان کے سبسکرائبر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں بہت محنتی یوٹیوبر ہیں ٹیکنیکل تنویر اسکر بھائی ہیں وہ بھی بڑا بہت اچھے یوٹیوبر ہیں ہم سب نے انہی کے چینلز کو دیکھ کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیے اور انہی کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی کچھ انفارمیشنس کچھ جو ہمارے پاس نالج ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب ان کے چینل اگر ہیک ہو گئے ہیں تو آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا اب اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اپنے چینلز کو بچانے کے لیے اگر آپ کا کبھی بھی چینل ہیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ یوٹیوب ٹیم سے رابطہ کریں اس کے بعد جو آپ کے اپنے یوٹیوبر فرینڈز ہیں ان سے رابطہ کریں ان کو اپنا مسئلہ بتائیں اور فوراً اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا چینل ریکور ہو سکے یوٹیوب کی ٹیم کے ساتھ مل کے ٹیکنیکل جو تنویر اسکر بھائی ہیں ان کا بھی چینل ابھی تک صحیح طریقے سے ریکور نہیں ہو سکا وہ ابھی لگے ہوئے ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے ویڈیوز آ رہی ہیں غلط طریقے سے غلط میسیجز آ رہے ہیں جو کہ وہ خود نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے آپ بھی تھوڑا سا آپ تھوڑا کور کریں اس چیز کو اور اپنے چینل کو بچائیں جو جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بتائی ہیں کہ موبائل کے اندر آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں بنائیں اور ایپل کا لیپ ٹاپ یوز کریں وہ تھوڑا سا سیکیور ہے اور ہر طرح کی جو سٹیپ ویریفیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر کے رکھیں تاکہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم اپنا تو بچاؤ کر سکیں تو یہ تھی دوستوں میری آج کی ویڈیو اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا نالج ہے کہ کیسے بچا جا سکے کمنٹ سیکشن میں آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کے اپنے چینل کو سیو کر سکیں اور کوئی بھی انفارمیشن ہے آپس میں مل کے ہم لوگ شیئر کر سکیں تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد